Falënderit i nderuar kryetar, të nderuar kolegë deputetë. Kjo pamje flet shumë një qeveri që në Temën më të rëndësishme me siguri të Kosovës në 20 vitet e fundit nuk e ka kryeministrin në seancë. Tregon se ka një kryeministër të painteresuar për pandemi. Një qeveri që e lën ministrin e shëndetësisë vet tregon se sa pak e kupton pandeminë sepse pandemia s'është veç çështje shëndetësore, është çështje e arsimit, e ekonomisë, e infrastrukturës, e politikës jashtme për të siguruar vaksina. Dhe një fjalim i shumicës parlamentare në fillim që flet ende për testime kur bota flet për vaksinim. Të nderuar, kolegë deputetë, po bëhen një muaj e katër ditë që kur është votuar qeveria e re e Republikës së Kosovës, Dhe këto 34 ditë qeverisje, s'do të kishin peshë në vete numërimit me saktësinë e tyre ditore, sikur mos ishim në krizën më të rëndë shëndetësore në 100 vitet e fundit pra në pandemi. Por ja që jemi, jemi në pandemi dhe në këtë krizë të thellë shëndetësore, ekonomike, politike, shoqërore, ditët më s'kanë rëndësi, rëndësi kanë orët, Sepse çdo orë në Kosovë, çdo dy orë, një qytetar i joni vdes për shkak të pandemisë. Mbani mend, çdo dy orë këtu një qytetar i Kosovës vdes për shkak të pandemisë. Kur kjo seancë të ketë mbaru, dy qytetarë tanë, prindër e fëmijë të dikujt do të kenë ndërruar jetë për shkak të Covidit-19. dhe dy tjerë pas tyre, e deri në mbrëmje 10 qytetarë tanë nuk do të jenë mes nesh. Ky cikël përsëritet çdo ditë. Për 34 ditë qeverisje, rreth 340 qytetarë tanë kanë ndërruar jetë. Tani, që të jemi drejt e ta kuptoni. Unë nuk pres që ju si klasë politike, si pushtet, të bëni mrekullinë menjëherë. Por pres që ta kuptoni seriozitetin e kësaj ngjarje. Pres që kryeministri të jetë këtu kur brenda ditës dhjetë qytetarë të tij ndërrojnë jetë për shkak të pandemisë. Unë nuk pres që ju të jepni zgjidhje të menjëhershme, ndonëse zgjidhja shpejt duhet të mbrrijë, vaksina duhet të vijnë, sidomos tani kur ka vaksinë. E kur nuk vijnë, gjëja e fundit që duhet të bëni është t'i vërsuleni mediave e të gjeni fajtor për këtë dështim. Pra në këtë fillim zgjidhje nuk, zgjidhje nuk pres, por gjithashtu pres përkushtim. Gjëja e fundit që pres është në kulmin e pandemisë, në rekordet më të larta të vdekjeve në vend, tregoni mungesë të plotë ndjeshmërie e përkushtimi për gjendjen me të cilën qytetarët tuaj ballafaqohen në këtë vend. Ndjeshmëria tregon përkushtim, përkushtimi tregon përpjekje e kryeministri jonë s'po përpiqet fare. Është humb, është zhduk, s'e gjen kush sa herë bëhet fjallë për pandemi. Kur çdo dy orë një Kosovar vdes deputetët e këtij pushteti, që i ka krejt, kanë zgjedhur organizimin e protestave për hidrocentrale në lumin e Thirrës në Shqipëri. Tjerët rendin, kur çdo dy orë një Kosovar vdes, shpërndajnë fletushka Fushatash në Lezhë, Gjirokastër e në Tiranë, merreni me mend. Jo të interesohen për qytetarët nga ku burojnë vetë, për kushtet e medikamentet e mijëra njerëzve në këtë vend, por të nisen nga këtu si pushtet e të përfundojnë si opozitë në një shtet tjetër. Kur çdo dy orë një Kosovar këtu vdes, kryeministri i tyre, i tyre i joni pa dallim, ka vendosur të bëjë fushatë në Shqipëri, Në dy javë ditë kohë, ky kryeministër ka vizituar Shqipërinë katër herë, e qendrën infektive këtu, repartet përreth, të mbushura me 975 pacientë, shumica në gjendje të rëndë, as edhe një herë. I bëj thirrje që të bëjë këtë vizitë sa më parë. Të kuptojë nga afër gjendjen e njerëzve tonë, pacientëve, mjekëve dhe të tjerëve që përballen me këtë krizë. I bëj thirrje që punën e parë në çdo mëngjes ta nisë nga QKUK-ja. Një mijë kosovarë shtrirë në spitale, këtu janë 10 minuta larg zyrës së tij. Nuk ia vlen të marrin vëmendjen para tyre një fushatë e pakuptimtë, e pakohë e paprecedent në qarkun e Lezhës, Gjirokastrës e Tiranës. Një mijë pacientë për një Bojken nuk ia vlen ai i shkreti as çaq vota s'i ka. Dhe as që dua të flas për pasojat politike e diplomatike kur një kryeministër Kosove interferon në një proces zgjedhor të një shteti tjetër, të një shteti mik të Kosovës. Kjo pjesëmarrje pa precedent do të mbetet njolla më e rëndë e zyrës që ai përfaqëson e na përfaqëson. Ajo tregon dobësi. T'u japë shembull të infektuarve në Kosovë, të 975 të hospitalizuarve dhe të familjeve që humbin të dashurit e tyre çdo ditë, se kryeministri i Kosovës edhe kur s'mund të bëjë gjë është me ta. Afër tyre në përpjekjen e njëjtë të tyre. Qytetarët e Shqipërisë i dhanë përgjigje një aventure të tillë, disa qindra vota për gjithë fushatën në kulmin e pandemisë. Ata kanë qeverinë e vet, do të kenë politikanët e vet, i kanë edhe vaksinat që po ju vijnë vazhdimisht, edhe hapjen ekonomike që ju vjen në verë. Qytetarët e Kosovës ndërsa mbesin në pritje për të parë punën e premtuar kaherë. Mbesin në pritje të vaksinave, të ekonomisë të mbyllur, të vdekjeve në vazhdimësi. Këta votues tuaj e tanë pa dallim duan të ndiejnë dorën e shtetit, duan të ndiejnë dorën e kryeministrit. Të vaksinohen, të hapen, t'i kthehen normalitetit. Dilu zot kryeministër, ty të kanë për shpresë edhe kur s'mundesh përpiqu, së paku, përpiqu. Ju faleminderit shumë.